армысыздар сіздерге бүгін тылсым әлем туралы сыр шертпек ойым бар сіз бұрын соңды тылсым күш туралы естіп пе едіңіз оның жан баласына кері әсері болуы мүмкін сіздерге өзімнің оқырмандарымның басынан өткерген түрлі сан қилы қызыққа толы үрейлі болуы мүмкін де әңгімелер желісімен таныстырмақ ойым бар адам баласы басынан небір жағдайды өткізуі мүмкін соның бірі тылсым көзге көрінбейтін өзге шытырман өмірлік оқиғалар туралы болмақ ендеше бүгін түнгі дауыс әңгімеден бастайын қабыл алыңыздар түнгі дауыс әңгіме әсел кішкене кезінен жалғыз жүргенді қалады сыныпта да жалғыз отыру себебі оған өзгемен бірге жүру ұнамайды өзгелер сыртта қызық көріп ойнап күліп жүргенде әсел томаға тұйық өз алдына отырды оның ойлары да басқаша еді мектеп табалдырғанда жүргенде талай жігіт онымен кездесіп сөйлесіп көргісі келетін себебі әсел сұлу да тартымды еді алайда жанына жігіт түгілі қыздарды да жолатпайтын әсел өз алдына ғана жүрді күнделік арнап бар құпиясын сырын сол жерге түртіп жүретін бүгін мектепте оған есіл атты жігіт сөз салды ол өз сыныптасы еді әсел есілді іштей ұнатады есіл әуелі оған қат жазып жүрген ол кезде әсел оған еш жауапсыз жүреді ал мектептен қайтар уақытта бар жігерін қолға алған есіл онымен бірге қайтып келеді әсел сәлем сәлем сенен жауап болмаған соң бетпе бет сөйлескім келіп иә есіл мен сенің хатыңды алдым алайда оған жауап жоқ неге әсел сен маған ұнайсың сен сондай сұлусың екеуміз кездесіп сөйлесіп көрсек қалай болады кешке шықшы деген есіл оның қолынан ұстады әсел біраз аптырап қалды үнсіз келе жатыр әсел саған кешке онда келсем деп едім жақсы есіл мен асығыспын деген әсел тез тез жүріп кетті есіл оның келісімін алғанға қуанып қалды кешкісін гүлін алып әселдің үйіне барып сықырып сықырып әсел шықпаған соң гүлін оның көше жағына қатымен қоса тастап кетті біраз уақыт өткен соң әсел асығыс сырқа шығып есіл қалдырған гүлмен қатты алып ішке жасырын түрде кіріп кетті қатты ішке кіре сала қолдары дірілдеп жүрегі тарсылдай оқи бастады қатта әсел білемін сен сыртқа шығуға ұялып Мен сырттан терезеден бақылап отырдың бірақ мен бүгін болмаса келесі жолы сенімен айлы аспанда ме сенімдімін деп жазыпты бұл сөздерді оқыған әселдің жүрегі дүрсілдеп кетті жаным менің кешірші мені деп оның қалдырып кеткен гүлін құшырлана иіскеді келесі күні сабақта отырғанда есіл оған қайта қайта қарады әселдің жанында отыратын оқушы бүгін сабаққа келмеген соң есіл сабақ үстінде мұғаліммен сұрабынып әселдің жанына отырды әсел кешеге неге шықпадың сені күттім ғой деп сұрады есіл есіл қазір сабақ болып жатыр кейін деген әсел дәптеріне тақтадағы мұғалімнің жазған тапсырмаларын жазып жатты есіл болса тағатсыздана біраз уақыт өткен соң оның қолынан ұстап алды есіл қойсаңшы қазір мұғалім көріп қояды деді әсел бүгін шығамын деп келісім бермесең жібермеймін деді есіл жарайды деген әсел жымиды есілдің бағанадан бері өз тапсырмаларын орындамай отырғанын көрген мұғалім оның жанына келіп иә есіл қыздың қасына текке отырмаған секілдісің ғой деп күліп арқасынан қағып сабағыңды жаз деді рахмет ағай міне жазғалы отырмын деген есіл қолына қаламын алып тапсырмаларды орындай бастады өзге сыныптастар да оларға қарап күліп жатты бір қыз біз әселді үндемей қалған екен деп жүрсек ол сыныптағы ең сымбатты жігітті өзіне қаратып үлгеріпті ғой деді тағы біреу соны айтамын есіл біз сені мұнда өзімізге қарата алмай жүрсек деп күледі мұғалім тыныштық сақтаймыз сабақтарыңды жазыңдар деді бәрі үнсіз қайта сабаққа оралды үзіліс болып бәрі сыртқа шығып жатыр есіл мен әсел іште қалып қойған әсел шыныңды айтшы мені тастап кеткен гүліммен қатынды алдың ба деп сұрады есіл иә гүлің үшін рахмет маған ұнады деді әсел бірақ неге мені көрсең шықпадың деп сұрады есіл есіл мен мен жақсы есіл сенімен кездесуге дайынмын тек түстен соң болсыншы деді әсел ол кезде тым жарық болып кетеді ғой жұрт не ойлайды мен сені ауыл шетіндегі өзен жақта күтемін деді әсел жақсы деген есіл ойланып қалды өзен жаққа бару біраз уақыт алатын еді бірақ әсел келіскен соң оған өз сезімін тереңнен жеткізгісі келеді мектептен қайтар уақытта келіп жетті барлығы қайтуда әсел есілмен біраз жерге дейін келді ол өз жолымен есіл өз жолымен кетіп қалды әсел түсқайда үйінен ерте шығып уәделескен жерінде есілді күтіп тұрды есіл келгенде әсел жымиып оған қарап тұр еді есіл оның қолынан ұстап менен ерте келген екенсің ғой рахмет саған деді ерте келсем ерте қайтамын деді әсел жоға мен бармын ғой сені шығарып саламын деді есіл жоқ үйде анам жоқ мен ерте бару керекпін деді әсел. жарайды жаным қалай болсын кездесуге шықтың ғой деген есіл оны құшақтап белінен тартты әселдің денесі тітіркеніп барады алайда өзі де оны қалап тұр есілдің құлағына жай ғана мен сені сүйемін менің жүрегім саған арналған деп сыбырлады бұл сөзді естіген есіл де оның алақанынан қатты қыса мойнынан иіскеп құшырлана ерімен жаймен сүйе бастады әсел тұншығып барады тынысып тарылып барады есіл ерінен сүйген сайын тынысы да жиілей түсті болды осы да жетеді деген әсел оны бірден итеріп жіберді есіл түсініңкіремей қалды оны құшақтап арқасынан сипалап жаным мен сені сүйемін деді әсел оған мен кету керекпін қас барады деді де алдына түсіп шапшаң жүре бастады есіл оны ренжітіп алдым деп ойласа керек әсел мен артық кетсем керек кешір мені деді артынан жүгіріп келіп жоға жаным бәрі дұрыс тамаша кездесу болды деді әсіл жалғасы бар